Oh. lagi di San Ambrojo mau beli uh, eh, lampredotto. Lampredotto lampredotto itu kayak burger, burger uh, khas orang Florence ini. Kita cobain, nggak sabar kan? Ayo. Ini lokasinya di San Ambrojo, deket gereja. Dan itu dia lampredottonya. Ini di Center Firenze. e uno molto piccante. Uh, come si chiama lei? Pierpaolo. Pierpaolo. Pierpaolo. Ah. Della zipperia Polli Polli ok. Eh, da, qua, da, quanto tempo lei inizia questa attività? Come famiglia, come famiglia da 23 anni. Wow, 23 anni! Come attività come attività sì, storica sì. da 115. Come, come 115? Come postazione. Sì? Wow. Uh, uh, ecco. ecco. Itu daging da Lumayan sih. e sih. Enak. Enak. Enak. ora questo aperto e chiuso? Dalle, dalle 9.30 siamo aperti fino alle 15. 15. Ok. Wow. Enak banget itu guys. Lampredotto è il 4 stomaco di... Brava, sì. Mm. Di dove sei? Uh, sono indonesiana. <laughs> itu saus hijaunya tadi gue udah minta saus sambal lebih banyak punya gue sebelah kiri banyak banyak <laughs> banyak signifikatan tuh ba banyak banyak <laughs> asik banyak banyak ho banyak tuh pakai banyak tuh <laughs> wow Mi piace più qui eh, il che altro posto, davvero, davvero sì. Come ti chiami te? Telli. Telli. Telli, con T. Telli. Sì. Ini satu lampredotonya harganya eh, 4 euro. Eh 4 euro, vero? Eh 1 4 euro. 1 4. Totale 8. 8. Ciao Karo, Ciao, Alla prossima. Ini jalan menuju uh, pasar San Ambrogio. Rame banget guys. Itu dia. Ini banyak banget orang-orang. Sekarang jam 11 siang. Musim panas. Aduh jemuran kalau musim panas cepat kering dua jam aja udah garing kalau musim dingin masih bau-bau gitu nggak enak jemurannya ini dia tuh sayurnya seger-seger Itu buah ceri, wow segar banget. Ma dove vai? 10 euro il chilo funghi oggi, forza li voglio finire. Tuh ada. Ya, tuh. Ada ada yang lihat kacang panjang. Ya, di sini nggak cuma sayur doang ada juga yang jual uh, kayak keju, daging. Ini kita masuk ke dalamnya. Orang Italis juga suka makan jeroan kayak orang Indonesia. Dan itu adalah prosciutto. itu dia yang paling atas kiri adalah parmigiano atau parmesan yang biasa kalian suka beli itu bentuk aslinya sebelum diparut hmm yum yum yum itu berbagai macam daging dari ayam sapi eh, bebek kelinci juga ada burung dara juga ada dan eh, kalkun dan tentunya biba juga ada ya ini dessertnya orang Itali hmm pai pai madu-madu pokoknya lengkap deh di sini hmm, seger dan ini adalah di Piazza Bakery tadi burger atau lampredotto yang udah gue beli seperti ini nah, isinya wow, banyak banyak banget isinya jeruan kata si penjual itu dari uh, perut keempatnya sapi jadi dijamin ini halal nih pakai saus uh, hijau itu dari pretsemolo pretsemolo itu parsley ini sedikit cabai cabai cabai aduh gak sabar pengen makan gue makan dulu ya dah makan Mm-hmm.